yang sebenarnya Let's go Oke okay. Masjid Kampung Lama Allah, oh ini masjidnya. Oh, kejak guys. Ini apa ya guys? Kayak bentuk botol gitu dan batu ya. Allah, apa nih? Tak faham juga lah saya guys. Oke, tulisannya juga tidak jelas ya. Ya, di sini warnanya putih. Misteri Sultan Perak yang hilang. Kampung Kota Lama Masjid Kanan Kampung Lama Kanan adalah sebuah kampung yang terletak di daerah Kuala Kansar di okay. negeri Perak Darul Rezwan. Kampung Kota Lama Kanan merupakan antara kampung yang tertua yang menyimpan berbagai kisah sejarah tersendiri dan peristiwa misteri okay. yang pernah terjadi di kampung ini. Salah satu sejarah dan peristiwa yang menjadi ingatan sehingga ke hari ini adalah misteri kehilangan Sultan Perak yang kedua iaitu oh, Sultan, Sultan Mansur Perak Shah I di masjid Mansur. kampung tersebut selepas kemangkatan Sultan Perak yang pertama iaitu Sultan Muzaffar Shah baginda Sultan Mansur Shah I ditabalkan menjadi Sultan Perak yang kedua Allah baginda Sultan Mansur Shah I bersemayam di kampung kota lama kanan dan memerintah negeri Perak pada sekitar tahun 1549 Masihi sehingga tahun 1577 Masihi. Kisah misteri ini bermula pada satu ketika. Baginda Sultan Mansur Shah I telah datang ke kampung Kota Lama Kanan untuk menziarahi dan beramah mesra dengan rakyatnya. Ah, okay. Oleh kerana pada hari tersebut adalah hari Jumaat, Baginda singgah di Masjid Kampung Kota Lama Kanan untuk menunaikan fardu solat Jumaat sebelum baginda berangkat pulang ke istana. Diceritakan, sewaktu sedang beriktikaf di masjid ketika oh, menunggu khutbah Jumaat bermula. Okey, ini berarti ada di sebelah kanan daripada mimbarnya ya teman-teman. Para jemaah dikejutkan dengan kehilangan Sultan Mansur Shah I Allah. secara tiba-tiba dari tempat yang didudukinya pada sof yang pertama. Jasad baginda telah gaib tanpa Allah. disedari oleh sesiapa. Walaupun sudah dicari oleh para jemaah dan semua rakyatnya, namun baginda sultan tetap juga tidak ditemui. Allahu akbar, Allahu a'lam bisawab. Jadi kisah-kisah seperti ini saya juga merinding guys ya. Allah, tiba-tiba aja hilang, dicari juga ketemu guys. Allah wallahu alam wallahu alam. Sejak peristiwa itu, kelibat baginda Sultan Mansur Shah I tidak lagi kelihatan dan rakyatnya telah menganggap bahawa baginda sultan telah mangkat walaupun Allah. jasad baginda tidak ditemui. Ketika zaman pemerintahan Sultan Idris Murshidun Azam Shah iaitu Sultan Perak yang ke-28 Baginda telah menitahkan supaya diletakkan batu bagi memperingati peristiwa kehilangan Sultan Mansur Shah I. Allah. Di sinilah tempat terakhir baginda Sultan Mansur Shah I dilihat sebelum baginda gaib secara misteri. Nah, di sini jadi memang ber, uh, ah, gimana ya kita ngomongnya guys. Jadi memang memang benar-benar gaib gitu dan hilang buat selamanya. Kehilangan baginda Sultan Mansur Shah I menjadi sejarah dan peristiwa misteri yang tidak pernah terungkai sehingga ke hari ini. Tuh kan. Jadi memang belum belum terungkap juga sampai sampai sekarang gitu. Allahu akbar makamnya gitu nggak ada gitu. Jadi bisa dikatakan uh, Sultan Perak, Sultan Mansur Shah satu ini memang gaib, guys. Allah. hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha mengetahui. Sesungguhnya milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi Dan pada akhirnya kepada Allah jualah tempat kita kembali Betul Okay guys, merinding juga ya dengar istilahnya misteri Sultan Perak yang hilang ini membuat kita macam eh ada macam tu guys. Allahu Akbar. Jom kita tengok guys istilahnya komentar-komentar daripada netizen ya kan. Di sini ada dari Azmel Arif Waliullah, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kena sorok kat jin Islam. <laughs> Nah, di sini guys dari Suarim ya. Assalamualaikum Al-Fatihah buat semua arwah yang pergi, buat selamanya amin ya rabbal alamin dipermudah segalanya yang terbaik. Terima kasih. Oke, jom kita kirimkan Fatihah kepada beliau guys. Sultan Mansur Shah 1 Sultan Perak yang hilang ala hadihi niyya wa bikulli niyatin salihah Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina anamta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Walad dhalin Amin اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini juga ada dari Mur Ikhwan, tapi min kalau ikut cerita orang lama ke situ, mereka cakap yang orang di situ terlalu teruja dengan kehadiran sultan dan meletakkan batu itu sebagai petanda yang sultan pernah hadir ke situ. Oke. Di sini ada balasannya mungkin itu terlepas daripada perbuatan syirik sebab takut nanti berlaku perkata kurafat di situ banyak kubur para wali orang datang dan buat perkara salah betul oke okay. Kalau ada ilmu kewalian, kehilangan gaib di khalayak merupakan pengurniaan darjat waliullah yang bergelar Syekh Rijalul Gaib. Gaibnya dengan jasadnya Allah. Oke, okay, ada balasan di sini. Mak kilau pun boleh hilang juga. Oke. Okay. Oke ini ada balasan lagi karoma para wali Allah berbagai ya kan mereka ada yang sampai akhir zaman dan mereka inilah yang digelar ulama pewaris Nabi sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW daripada Abi Al Darda radhiyallahu an berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya ulama adalah pewaris nabi sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham akan tetapi mereka mewariskan ilmu maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut maka dia telah mengambil bagian yang banyak masyaallah ini ada hadisnya juga ada hujahnya ya Nah Allahu Akbar segala yang dikendaki Allah tidak bisa dielak Betul sekali Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini Atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak bisa dielakkan kita mau mati, kita mau jatuh, kita mau selamat, mau bahagia itu semuanya rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang betul-betul harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala sayangkan kita. Allah Subhanahu wa taala sayangkan anak keturunan kita dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah kalau kita dekat dengan Allah menjaga kita selalu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan orang yang dicintainya kecuali diuji olehnya. Allahu akbar akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar lalham nah mungkin itu saja video kali ini guys semoga bermanfaat untuk kita semua menjadi tambahan wawasan bagi kita semua dan saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe channel ubaidah tv dan juga cak mujib terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh